你好，我是小夫。这是我的一加七 T，它使用的是骁龙八五五加芯片。在十二月初的时候，我收到了一加的 OTA 系统更新。然而，在升级到安卓十二之后，不光我的手机型号被篡改了，就连 SUC 也被莫名其妙的降级成了 SDM 六六零，也就是骁龙六六零。这件事情还要从几天前说起。十二月八日的晚上，我的一加七 T 收到了安卓十二的 OTA 更新提醒。我在升级之前还特意留了个心眼。 商家论坛搜索了一下，想看看这个版本有没有什么奇怪的 bug，结果只搜到了内测版的 bug 报告。考虑到一加七 T 的安卓十二 beta 版从2022年三月开始内测，到现在过了八个多月，应该是不会有什么恶性 bug 了。我就大胆地按下了更新键，不出意外的，果然出了意外。在升级到安卓十二之后，除了意料之中的卡顿和发热以外，各种小问题不断，比如奇怪的字体大小。 莫名其妙的待机耗电，各种无解的屏幕问题，其中最让我不能接受的 bug 都集中在屏幕方面，导致使用体验急剧下降，说是有句话报废都不夸张。升级至安卓十二后，屏幕的自动亮度基本处于失灵的状态，超过一半的时间里点亮屏幕后，屏幕会自动开到最高亮度，每晚点亮屏幕都能晃瞎我的双眼。与此同时，更新至安卓十二之后。 屏幕会有明显的过饱和现象，在显示红、绿、蓝等颜色的时候，会有明显的荧光感，看着非常不舒服。在设置中更改屏幕色彩模式也无济于事。此外，点亮屏幕或打开软件时，大概有三分之一的概率会随机触发奇怪的软烧屏 bug，就连微信和 Gmail 都能触发这个 bug，也是够离谱的。总不能是我升级个手机系统还把屏幕烧了吧？我上 Reddit 的一家社群看了一下。 不少用户都遇到了类似的问题，然而在一加自己的论坛中，根本看不到这样的 bug 反馈。删贴大法好是吧？最搞笑的是，升级到安卓十二之后，在关于本机一栏中，我的一加七 T 竟然被识别成了 S D M 六六零，也就是骁龙六六零。合着我升级手机系统，还能顺便解锁硬件降级的彩蛋？怪不得升级之后卡顿不断，原来是因为手机 S O C 被降级了呀！ 远程更换手机 SOC，这妥妥的黑科技啊！更搞笑的是，手机型号也从 HD1907 被莫名其妙的篡改成了印度版的 HD1901。印度人口喜加一是吧？要知道，一加 7T 和 7T Pro 两款机型，从今年三月中就开始进行安卓十二 beta 测试，而我是在十二月八日收到的 OTA 更新推送，内测了八个多月，的安卓十二就测出来个这玩意，连个最基本的文字错误都发现不了。 你们 OTA 推送出来之前都不做校对的吗？一加，你这愚人节过得有点早呀！更离谱的是，我的一加七 T 被升级至安卓十二之后还无法降级。我从一加论坛上下载到了降级包，但是系统更新的右上角根本没有本地升级的选项。我上网看了一下，新版系统似乎已经不提供本地升级的功能了。这，现在一加的吃相这么难看了吗？当初我入手七 T。 就是看中了一家口口相传的口碑。再看现在，这个一坨屎一样的安卓十二，明显就是来凑数的。一加，你老老实实去更新安卓十一不好吗？哦，我忘了，一加承诺过会给七 T 提供两个安卓版本的系统更新，所以就这么糊弄用户是吧？相比于一个满是 bug 的安卓十二，我更愿意用没有 bug 的安卓十一。回想早些年的一加手机，靠着优秀的性价比和接近原生安卓的体验，获得了旗舰杀手的美名。 然而最近几年，一加变得越来越不思进取，不光价格越来越贵，体验越来越差，各种小 bug 不断。而这次的 7T 系统更新，根本就是在为用户吃屎。现在一加的产品五花八门，什么都想插一脚，哪还能看得到当初坚持的那种不将就呀？再看一加的两位创始人，一位离职去做 Nothing 手机了，另一位装都不装了，直接回 OPPO 当副总去了。一加的系统也直接变成了 c o l o r w i s e 一加现在跟 OPPO 还有什么区别？干脆改名叫 OPPO Plus 得了。合着一加用户都是韭菜，活该被忽悠是吧？咱就不说 7T 这种被计划淘汰的机型，就说最近两年哈苏镜头的那几款，连作为卖点的拍照都能有 bug，相机 AI 没调教好就敢拿个半成品出来忽悠消费者，合着哈苏授权的是快门声是吧？牛作虎，你这不就是在为用户吃屎吗？拉屎不忘吃屎人是吧？谁爱吃屎谁吃屎吧。 我是准备换 Pixel 了。现在的手机厂商呀，不专心修 bug，都忙着培养自家的水军。早些年的研习生，后来的杂粮粉、菊花粉。厂商，你有闲钱去买水军，就不能多雇几个程序员好好修修 bug 吗？还能解决一下大学生就业问题。把安卓翻译成鸿蒙需要那么多年吗？还有米 UI 版本号永远比安卓版本高一到两个数，但是 bug 一代比一代多。另外，小米五的 PC 模式出了吗？ bug 都修好了吗？说好的生产力呢？吹了那么久，怎么就没下文了呢？